لكن مالك يوم الدين لو عقلنا معناها لارتعدت فرائصنا أنتم الآن مخيرون ما دام في القلب حياة ما دام القلب ينبض فأنت مخير كل شيء ممكن الآن الإصلاح ممكن التوبة ممكن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكن مالك يوم الدين إذا جاء يوم الدين فلا اختيار لك هذه الأمانة التي أودعها الله فيه هذا التكليف هذا الاختيار الذي منحك الله إياه هذا الكون الذي وهبه الله لك هذا العقل والفكر الذي ميزك الله به كله انتهى مالك يوم الدين هو في الدنيا مالك لكن مالك وأنت مختار لكنه في الآخرة ملك كل شيء وملك اختيارك إذا لا تستطيع أن تفعل شيئا يوم الدين يوم الجزاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء اعمل ما شئت قال عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به افعل ما شئت أعطي أو لا تعطي اعدل أو اظلم أحسن أو لا تحسن اعملوا ما شئتم يوم الدين يوم الجزاء عاملت زوجتك بالإحسان إلا أسأت الله عليك أنفقت مالك لها لم تنفق علي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم ينبغي مالك يوم إذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء إذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء الاختيار انتهى الأمان انتهى الشهوات نزعت الكون طوي الفكر تعطل كل شيء انتهى يوم الدين يوم الجزاء والله مالك أما الآن تملك أنت الاختيار أنت الآن مخير مخير أن تتوب أو لا تتوب أن تسيء أو تحسن لكن يوم الدين ينتهي فيه الاختيار كأنك هذه الآية تحضك على العمل الصالح إياك أن تصل إلى هذا اليوم وليس لك عمل صالح تلقى, تلقى الله به لذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مالك يوم الدين يوم الدين يوم الجزاء نحن الآن في يوم عمل العام الدراسي طالب يجي يحب يدرس أو ما يدرس يجتهد أو ما يجتهد يراجع أو ما يراجع يذاكر أو ما يذاكر يكتب وظائف أو ما يكتبها أو يكتبها نقل رفقاته مخير لكن إذا قرع جرس الامتحان في آخر العام وطرحت الأسئلة هذا اليوم يوم الجزاء لذلك في الامتحان يكرم المرء أو يهان أما في أثناء العام العام الدراسي ما في إهانة لكثير مع وهلة أعطي فرصة ونحن الآن كذلك لا نحن في فرصة أنت أنت حر تحب أن تأتي إلى هذا المجلس أو لا تأتي هناك من يسهر وراء جهاز له لك والله أمتع وأنا نفسي في ناس بجوز هذا اليوم دار عمل لكن الآخرة دار جزاء قالوا الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف في الآخرة انتهى الاختيار انتهى التكليف انتهى كلمة حرام وحلال ما بقى في حرام أنت في جنة عرضها السماوات لا بقى في غض بصر بالآخرة ولا بقى في فئة على صاف صبح بكير ولا في بذل مال لا في مشي بشموس ولا في حر في في جنة يعني عرضها السماوات والأرض ربنا عز وجل قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون ابتعدوا يعني قبل هذه الآية سلام قولا من رب رحيم وقبلها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هنيئا لكم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هذا الوقت لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربكم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الثانية فنحن الآن في دار عمل ويوم الدين دار جزاء وحساب أما الإنسان إذا وصل إلى يوم الدين انتهى كلها انتهى اختياره انتهت الفرص كلها الآن الفرص كلها مفتحة أبواب الرحمة مفتحة أبواب التوبة مفتحة أبواب الاستقامة مفتحة أبواب العمل الصالح مفتحة لكن إذا جاء يوم الدين انتهى كل شيء انتهى انتهت حرية الاختيار انتهت الدنيا ما في مال تعوض له معي فلان مبلغ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم